kisah Nabi Musa dengan Fir'aun seperti mana yang sudah pun kita belajar belum pada ni Masya Allah panjang dalam suratul qasas ni hampir-hampir jadi surah Musa ha, tu. tapi tak ada dalam Quran surah Musa tak ada padahal cerita dia ni begitu panjang hubungnya dengan Rengrau Nabi Musa dengan Fir'aun. Hampir-hampir 50 ayat. dikandungi isi Qur'an itu sendiri. Sebab Qur'an ni adalah penjelasan bagi semua setiap kala. Tapi Allah Ta'ala tak ada rakyat so so so sebagai rakyat ia tak ada. Tapi sud ataupun benda-benda yang penting adanya dalam Al-Quran. Sebab tu Allah rakyat di dalam suratul Nahli Wanaz, uh, eh, apa ni? Tibyanan li kulli Allah Ta'ala ayat katanya, kami menurunkan Al-Quranul Karim sebagai penerang bagi semua setiap perkara. Alhamdulillah. Jadi, kita dengan kita berpegir dengan kera'ah itu, dia panggil pegir dengan lakan, pegir dengan sud. Tapi benda yang menjadi penjelasannya ada di dalam sunnah Nabi, ajaran Nabi, yang Nabi ngajar, rakyat, tunjuk, contoh dan sebagainya. Sebab tu sebaik-baik tafsir iaitu tafsir Qur'an dengan Qur'an. Maknanya ayat ni lepas tu ayat lain mari hurai dia. Supaya juga dengan ayat tu ayat ni mari hurai dia. Tu dia panggil tafsir Qur'an dengan Qur'an. Wrong daripada tu iaitu tafsir Qur'an dengan hadis-hadis Nabi. Ha tu sebagai tupuk tambah walaupun Qur'an dengan Qur'an dah. Tambah lagi dengan hadis-hadis Nabi. Supaya lebih jelas. Bawa lepas pada tu lah. Perkataan eh sahabat, perkataan eh tabi'in, yang dia nampak lagu mana ayat tu. Sebab sahabat-sahabat ni yang ngaji Quran dengan Nabi. Nabi rakyat, bukan kepada semua tiap-tiap orang ada, Tapi orang hak rajin yang nak kepada Quran, nak kepada reti pahal Quran, Alhamdulillah Nabi rakyat penjelasan so, so, so, so, so. Alhamdulillah. Nak. Bermula ayat tiga ni mula kisah Nabi Nabi Musa lalu. Hanya cerita puluh-puluh ayat berhubungnya dengan apa? Dengan Nabi Musa yang Allah Taala firman di sini kisah Nabi Musa dengan Firaun seperti mana yang sudah pun kita belajar belum pada ni masya-Allah panjang. Dalam suratul Qasas ni hampir-hampir jadi surah Musa. Ha tu. Tapi tak ada dalam Quran eh, surah Musa tak ada. Padahal cerita dia ni begitu panjang. Hubungnya dengan Ruang round Nabi Musa dengan Fir'aun. Hampir-hampir 50 ayat. Padahal dalam suratul Qasas ni ada lapai-lapai ayat. Dekat-dekat dengan 50 ayat. Kisah Nabi Musa. Jadi kita kena duduk baca pula. Ha Nabi Musa? Dengar, reung ra kalau lah orang tahu bahasa Arab ataupun orang yang baca baca Quran dia reti sebentar sebab apa sebab kisah Nabi Musa sudah pun berulang sejak dari suratul baqarah lagi yang Allah Taala firman royak so so so so so so so kacat-kacat adalah surah tu surah ni maka dalam suratul qasas ni ulas sekali lagi sebagai surah yang panjang ha Nabi Musa kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagia dari kisah Nabi Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu dah dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah 129 ni dari ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun dan kaumnya. Dan dalam surah ni juga sebut apa? Sebut menteri Firaun iaitu Haman. Sebab Haman ni adalah orang yang paling taat sekali kepada Firaun. Ikut Firaun royak gapo, dia taat. Sebab dia menteri. Firaun ni sebagai pemimpin yang terbesar pada waktu tu yang menjadi pemimpin Mesir. Semua raja-raja Mesir dinamakan Firaun. Nah, tapi Firaun yang dikehendaki dalam Quran tu iaitu Firaun yang adanya semasa Nabi Musa alaihi salam. Nah, Firaun ia pera Nabi Musa dalam istana dia. Nah, ngabakain dia. Hanallah dia, kedebar dia tu. Sehingga Allah Taala sebut di dalam Quran dah. Ni saya ada tengok dalam perkataan yang ada di dalam Quran. Allah Taala sebut Musa, sebut Musa saja dah tak ada sebut dhamir dia. Tak ada sebut Sabhanan. Musa ni adanya 129 tepat dalam 124 ayat. Allah Ta'ala sebut Fir'aun dalam Quran adanya 97 tepat. Maknanya 97 kali. Dalam 91 ayat. Lepas tu Allah Ta'ala sebut pula Israel. Bani Israel ataupun Banu Israel adanya 42 tepat dalam 41 ayat. Ha ni hubungnya dengan Nabi Musa, Firaun dan Bani Israel. Alhamdulillah. Tuhan pun sebut inna fir'auna ala ala yang Tuhan sebut ni bukan arti ala di atas dak. Ala ain la alih. Ala ala ni maknanya takabbur. Ha, tu. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir. Ala fil ard. Fil ard di sini artinya di bumi yang dia duduk tu. Di Mesir. Sebab tu kubur Fir'aun adalah di Mesir. Piramid tu. Tempat orang pergi jalan di Mesir. Hasitulah kubur Fir'aun. Nak ayat katanya jingjai kubur dia sehingga dia suruh orang buat tu belum pada dia mati lagi dia paksa orang-orang dia supaya kalaulah dia mati jangan tanam kubur jangan tanam mayat dia dalam tanah tak sewi tanah makan mayat dia Allah Taala tak kehendak macam tu kubur Firaun tak ada Siapakah hari ni tua ada, ada lagi Tak tahu berapa ribu tahun dah Mayak dia masih lagi duduk molek-molek Nampak muka, nampak rambut Walaupun kuku-kuku ada lah Hak punuh sikit-sikit Tapi nak ayat katanya Apa yang Allah Ta'ala janji Tetap berlaku Iaitu Tuhai raya mayakmu tidak akan hancur Hei Fir'aun Supaya orang belakang hari boleh tengok Inilah muka orang yang deraka kepada Allah, takabur di atas muka bumi dan mengaku siapa akan jadi Tuhan. Atas dunia ni tak ada dah. Orang yang mengaku jadi Tuhan supaya dengan Firaun. Laknatullah alaih. Dengan melampaui batas serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ni Tuhan rakyat katanya Syia'an. Syia'an ni tersebut di dalam Quran beberapa kali. Dan tersebutnya perkataan Syiah. Syiah ni artinya satu klum. Banyak-banyak klum iaitu syiah. Baca dia lagi tu. Dan tersebut di dalam suratul qasas ni. Waja'ala ahlaha syia'an. Dan Fir'aun tu. Wijadi kaum dia beberapa puak. Tak? Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki Mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Bukan semua tiap-tiap klum, Firaun bunuh anak dak. Satu klum, satu kumpulan. Kumpulan tu pula kumpulan hak mak pak Nabi Musa. Sebab apa tu? Sebab Firaun dia gim Saya pun oyak royak panjang dah dulu. Dia gim katanya ada budak sore mari nak perutuh kerajaan dia daripada dia mimpi itulah tok-tok nujung ahli-ahli takbir mimpi mai royak kepada dia katanya tak ada jalan lain dah kecuali kena bunuh semua budak-budak jatah pada waktu tu hak itulah Allah royak di dalam Quran beberapa tempat katanya Firaun ni dia long prakat semua anak-anak jatuh yang ada pada masa, masa tu ataupun orang-orang tino hak perut besar dekat-dekat dengan anak beranak kena perenyek berhabi hak dia ada dah di luar ni kena bunuh berhabi itulah dinamakan semelah budak tapi budak-budak tino dihidupkan anak-anak jatuh ataupun budak jatuh dimatikan zolainya kepada manusia pada waktu itu So sungguhnya adalah ia dari golongnya yang berbuat kerosakan. Ini Allah praknam kata kepada Firaun innahu kana minal mufsidin. Orang yang buat kerosakan di atas muka bumi. Tu tu heraya fa aktharu hal fasad. Maka mereka itu orang-orang deraka kepada Allah banyaknya dia buat rusak di atas muka bumi rusak lagu mana buat hayanak sama ada dia buat kepada orang ataupun dia buat kepada sing Long, benar-benar ada ada apa kita kiyah sendirilah daripada perkataan al mufsidin iaitu nya orang buat ke kerusak ke atas muka bumi iaitu nya orang yang buat zalim kepada sesama manusia orang yang khianat rabb rabbiyab witnai peraturan Allah Taala, hukum Allah Taala jalan belaka tu. Orang yang buat benar-benar haram dosa besar, orang yang redah. Hukum me jalan tu. Minan mufsidin. Orang yang buat kerosakan okay, di atas muka bumi. Lepas tu kita ambil daripada perkataan fasad, fasada tu, iaitu nya rusak semua rabob yang manusia buat tak kena, maka dikira katanya orang tu orang yang buat kerosakan okay, di atas muka bumi dia berlawan ni mufsidin dia berlawan ni dengan muslihin muslih artinya orang yang baik orang yang payah yang burana payah yang jadi molek molek molek molek molek sebab tu Allah Taala raya di dalam surah hud wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun tuhamung he muhammad tidak akan waktu orang bala ataupun azab mana-mana kaum di atas muka dunia selama mana mereka itu masih lagi duk islah orang dia masih lagi duk beki sama-sama manusia duk dakwah duk royak duk seru duk sapa duk tegur duk beri amaran duk mengajar duk apa insyaallah Allah taala tak buat turun bala tapi kalau sekiranya banyaknya manusia duk jadi mufsidi mufsidin ia lawai, lawai dengan muslihin saat ni tu. Muslihin artinya orang yang islah, orang baiki. Mufsidin orang yang buat rusak. Kalau dah kalau lah banyak orang yang menjadi mufsidin, cie katanya atas muka bumi ni tak tak lama. Tu hai waktu gua bala. Pas tu bala ada berbagai-bagai bala. Jangan kita dok faham katanya angin ribut gempa bumi, boh besar gua tu kadang-kadang ulama royak di dalam kitab-kitab dia pecah belah tu bala besar orang tak boleh masuk pergi mari bukan caracun kelang meng bodai pakai bakar go tu bukan bakar gani saja tak boleh satu manusia tu bala besar juga ha tu dah tah lagi corruption menipu karuk zina mabuk arak anak-anak muda wairun jadi punuh habis jala tu bala tu Allah Taala waktu tu. Ha ni. Keadaan yang kita tengok seluruh dunia pada masa sekarang ni banyaknya manusia jadi mufsidin. Apa kita nak kata gapo? Kita nak duduk alik mufsidin ke duduk balik muslimin. Ha tu duduk di kita sendiri. Janganlah ada suan kita di dalam nak jadi mufsidin fil ard. Orang yang buat kerosakan di atas muka bumi. Akhir sekali masa habis dah. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina sud'ifu fil ard. Dan kami hendak ber ihsan apa? Eh? Dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Tengok ni, ni kalau dia misal kita tak faham perkataan eh, ihsan gitu dah, bahing dah. Dia tulis gitu dah. Ha? kalau misalnya kita tak faham makna gapo ihsan, kita baca makna eh, eh penama ni. Tak reti. Ha. Dia kita mula baca tak reti supaya surat ah. Surat mana-mana dia kita baca narek nah song eh kamsat dia aku tak faham weh gapo nama dia kata. Surat tu กลายเป็นหนังสือที่ไม่ไม่น่าอ่านเลย Masa tak saya baca lah. Tapi kalau dia orang nulis, dia tulis tu pandai ni maksud kita lah. Surat. Faham dah dia atur. Kita baca, baca, baca. Eh, nak sunjai buat saya baca. Alhamdulillah. Kau kau baca. Kau kau baca. Sebab apa? Sebab yang menarik. Dalam terjemuh Al-Quran tu juga. Perlu kepada terjemuh. Gue jadi tak tinggi sangat bahasa. Dan tak rendah sangat bahasa. Gue jadi bahasa stand yang orang ramai boleh faham. Lepas tu nuk lagi ni. Orang yang boleh bahasa Arab. Ini ah, saya ada royak sokmah. Nak buatlah macam mana nak jadi orang-orang kita ni boleh bahasa Arab. insya Allah kita dengan ayat-ayat Quran ni kita dapat pahal kalau sekiranya kita boleh bahasa Arab. Ni saya tang kamtam ni, tang kamtam sokmah. Nak buat lagu mana pun jadi kita boleh bahasa Arab. Nah, Wallahu alam sekadar ni lah. Lepas kita sambung semula ayat lima dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.